嗨，你好啊，我是大饼，这是一个专门谈钱并且用商业思维看世界的频道。当你看到这部影片的时候，你一定是我现实的好朋友或者是重要客户。最近你应该是在上班的时候会接到我的电话吧？不禁都会想问我，你到底在干嘛？都不用上班哦。 不是在健身的时候打给我，就是在星巴克。其实这通电话，我要告诉你的是，我想要分享价值给你。除了我想要找人陪我聊天之外，一起成长。之后那个人就是你，因为你们在我的生命中给予我很重要的信任，我无以为报啊。除了脑袋的知识和经验之外，我可是打了好几百通的电话，可是每一个人都说我很忙。我想了想，也不能再这样继续下去了，所以我决定要把这些思维变成 podcast，或者是上传到 YouTube，这样你们就可以随时随地的看到或听到。 我是真心想要大家在这个时代跟我一起朝财富自由迈进，因为这样才能陪我有闲有钱去探索世界，看不同的风景，并且在在航下的时候打招呼说：“哎，又去哪国玩啊？”好了，话不多说，首先我会用我自己的亲身经历为大家把复杂的思维化繁为简，希望能够大家减低对到达财富自由的门槛。所以有兴趣的朋友可以给我几分钟的时间，把这部影片看到最后，你就会获得意想不到的价值。第一个。 也就是这本书的最核心的心法，就是不要为钱工作，让钱去为你工作。这句话就是这本书的入门心法，整本书也是围绕着这个思维去发展的。你一定要耐心听好，把基础打好。很多人都把收入、工资、薪水画上等号，他们都等着月底老板给他们发那固定的薪水，年底的时候就会希望给他加工资啊、分红啊。哎，你有没有发现？ 这些人的收入都是被动的，都是被动被人家掌握在手里。因为到底要不要分红给你、加薪给你，都是取决于别人，不管是 HR 或者是老板。那甚至有一些经营不当的公司，严重的话会减薪，还会裁员。所以认为收入就等于工资的那些人，就会像是罗伯特清崎的穷爸爸一样，认为找一份高薪稳定的职业就能过上好的生活。 所以他们就为了这一些的工作，这一些的收入，拼了命去跟别人竞争那些工作。于是有的人就可以顺利获得他们想要的工作，他们工资也一年一年的增加，那就会很开心，因为他们这样子就可以去买车子、买房子。他们往上流了，但是呢，他们给了房贷，给了车贷，过着跟富人一样的物质生活。可是你有没有察觉，他们不知不觉已经成为金钱的仆人？你看哦。 当他们有了贷款以后，他们就更不能失业，也更不能冒险，因为一旦失业，他不仅仅是要担心那些生活的问题，更严重的话，他们会失去他们拥有的那些物质条件。所以每天就是不断的重复、重复再重复去工作。所以作者就会把这个比喻成老鼠在老鼠圈里面赛跑，一直跑，一直跑，看不到尽头。可惜的是，这个世界就没有什么是保障的，特别是对穷人。你看。 作者的爸爸是一名大学教授，收入无比的高，工作也算是稳定。可是最后呢，黑天鹅事件发生了，在穷爸爸年老的时候被辞退。可是你有办法想象吗？当我们老的时候，突然失去收入是什么样的画面？可怜的是，有些人还会觉得这个是单一事件，这个是穷爸爸的不幸所导致的。但必须要留意。 在经济萧条的环境下，失业率节节高升是已经是常态了。你能保证下一个不是你吗？其实打工都是难免的。很多的企业家一刚开始也是都是打工，包含作者。那但是他们到底是怎么样的进步呢？怎么让钱去为他们工作呢？很简单，请订阅我的频道，打开小铃铛，因为这样就能确保你能跟得上我们的创业的思维、投资、理财，还有一些心法。但除了这个以外，第二个心法是非常重要的。 首先要去研究钱是怎么样运行的，让资产极大化。但是在这个开始之前，我们先了解什么是资产，什么是负债。作者提供了一个很简单理解的答案：资产就是能把钱放进口袋里面的，而负债就是把钱从你口袋里面取走的东西。简单来说，资产可以为你带来收入。 而负债会带来支出，好比来说啦，你买了一个房子，你每个月都要去缴房贷，这个是你的负债。那反而，如果你把这个房子租出去了，你收回来的房租减掉负债还有收益，那这个房子就是你的资产。所以，同样物品用途不一样，结果也会不一样。富人也就是穷爸爸的作者他的做法就是每个月先给自己薪水，他会有一部分的固定收入，然后投进去资产里面，也就是说所谓的房地产啊、生意、股票等等。最后呢？ 去为这些其他的东西才做付款。对对，作者来说啦，他最喜欢的资产也是房地而且对大饼来说，这也是我很喜欢的资产之一。因为不但会有稳定的回报，还会升值。这个资产呢，会随着复利的威力，慢慢的越来越多，越来越大，就像是滚雪球一样。其实建立资产的核心关键，就是为自己建立所谓的被动收入，让钱去生钱。这就是让金钱为你工作的意思。当你睡觉的时候，这些资产也能为你提供二十四小时的收入来源。 也就是说，你不用去付出任何的体力或者是脑力，你也会不断的获得收益。所以你可以问一下你自己，到底拥有的是资产多还是负债多呢？那么有的人就很聪明了，他们会问：生意怎么会是资产呢？怎么会是被动收入呢？应该是主动收入啊！有的人可能会问：啊，如果买不起房子，是不是就无法建立资产？所以第三个心法将会告诉你答案。而这个心法就是可以让我们从员工和自雇者过渡成为企业家和投资家。 作者在书里面把工作大概分成了四象限，E S B I。我简单说一下：第一，员工 （employee） 就是大部分的普通工作者、劳工，拿着固定的工资，一天八小时；第二个，self-employed 自雇人士，那些有一技之长，比如说是医师、律师、计程车司机、小吃店老板。那这两类人的特质就是他们需要投入自己进去工作，所以是在象限的左侧。那么第三，business owner。 企业的老板，他们的公司建立了一套系统，让别人去做运作。第四，投资者 investor，他们会把钱丢到市场里面，然后让那些钱去帮他们赚钱。第三和第四类的人在象限的右侧，第四类的人在象限的右侧。其实不用我说，大家都知道，左侧的人会比右侧的人更累，右侧的人会比左侧的人更赚钱。那要怎么样从左侧过渡到右侧呢？ 以我为例，大学的时候我去打工，然后后来打了两份工。可是呢，出了社会做了业务，都是自己动手动脚去做的。当时我就我就想做业务吧，那就慢慢做咯。那随着越做越多，越做越多，不知不觉可以独立起来。于是呢，我就开始跟一些专家去学不动产，还有表。想起来，我还真的花了换来了很多的投资的经验和知识。 现在我终于能够稳定的在不动产市场里面有了稳定的回报了。你们有没有想到什么？其实当时的我就跟员工从自雇者的象限，慢慢的过渡到投资者的象限。我想表达的是，很多人的迷失就是一定要辞职才能创业，但其实在互联网的时代，还真的是可以兼职去做创业。只要你够拼命，你有时间去发展副业，当副业做起来之后，就可以放掉原本的 full time job 去当老板。 当你赚到足够的金钱以后，就要去建立团队，建立公司的管理与赚钱系统，就要去学投资。这是我就去学投资，这是我认为风险最低、成功率最大的创业方法。至少这些路都是我走过的。听到这里，我想我已经解答了刚刚的问题。生意就是资产，因为当一个生意建立起来的系统，我们真的不用自己亲自下去操作，它也能带给我们收入。 那么你会跟我说，如果我没有钱去投资房地产，去投资股票，那么你至少可以先去做打工啊，因为你打工的目的是为了去赚本金，然后过渡到右侧的分类。好，那那么第四个心法就是让自己有更多的选择，不要为了根本不存在的框架而局限了自己。你有没有发现，很多人一旦谈到了投资，涉及到了钱，心里就会觉得很不安全。如果你们跟他说，哎，要开杠杆，他们就会觉得风险很大。 其实他们根本就没有搞清楚什么到底是投资，而且很可怕的是，当他们有既定的想法，就不愿意去改变了，哪怕只是尝试去了解一下，他们会觉得啊，不要啦。他们脑袋里面就会有一个无形的框架，而这个框架会限制了选择的机会、发展的机会。最可惜的是，他们本来的条件就非常好，他们离成功就只差那么一小步，所以我很能认同。 作者对于投资跟赌博而厘清：如果你清楚、你知道在做什么，那就不是赌博；如果你把钱丢进一笔交易之后，然后祈祷，那便是在赌博。所以，如果有人想要跳出这样子框架，最重要的事情要先了解自己，然后去了解身边所有的机会。你要明白，我们的价值观其实源自于我们从小孩变成大人的这个过程。一个人到了二十岁左右，思想观念基本上已经定下来了。 所以，思想发展最快的时候就是年轻的时候，对于这个世界有认知的时候。但这个时候，我们都缺乏判断跟独立思考。然后，最常给我们灌输讯息的就是学校，还有各种媒体，比如电影、电视剧。那我们常常在电影看到的，有人因为股票期权输掉了身家跳楼。那我们在学校最常听到的是什么？就是把书读好嘛，不能找一份好工作嘛，然后存到了首期，人就这样有了框架。 这也就是我之前提到过的洗脑的威力。你只要被这些东西啊洗脑了，就一辈子了。作者在小时候遇到了富爸爸，富爸爸跟穷爸爸有强烈的对比。最后，作者选择跟着富爸爸的道路去，才没有被这些框架妨碍他的发展。这也是我认为他能成功的核心关键。我跟作者有一个共同点，就是在市场不景气的时候，我们都维持稳定的高收入。 然后呢，我们平常又有去关注市场变化，去学习投资的技巧，有去装备自己，这样我们才能把握机会。在跌势明显的市场，我们就会用股市；但是当我们现在房地产已经变成一个多头的情况下的话，我们就要自备现金。所以说，风险是存在的，没有错，但这只会对那些外行人构成威胁。所以我们要做的事情是什么？就是把自己变成内行人。 学习投资还有财务的知识，才能面对市场的一切变化，才能有把握赢的机会。最后一个心法，学会利用开公司的税务优势。作者提出一个观点，让我确定了一定要创业开公司的想法。你知道吗？普通人获得收入以后要缴税，剩下来的钱才能去支出。可是拥有财商的时候，你赚到很多的钱，你可以先怎么样支出啊，再缴税啊，而且支出可以算在公司的成本里面。我打个比方啊。 两个人赚了两两百万，第一个赚到一百万的那个普通人，先要拿出百分之二十来缴税，那剩下八十万才能做支出。那么有公司的人，他会先支出，用公司的名义去买房子、买车子，那剩下的二十万再去缴纳百分之二十的税。也就是说，他们之间的税务就差了很多。当然，这些人的支出可以更大，有可能根本都不用缴税。那么就会有人问呢？啊，那公司没有钱开公司怎么办？ 所以作者也会补充，公司不一定是一个真正的实体，它只是一些需要符合法律要求的文件。开公司不意味着要盖工厂以及雇员，它可以只是一个没有灵魂法律实体。那么富人的财产在这里可以得到保护。简单说，你不一定要花一大笔钱租个办公室，也能开一间公司。开公司只需要付一点点的手续费而已。因此，你就可以了解贫富悬殊的差距了吧。 因为富人会用他们财商知识去保护他们的资产，而他们资产受到了公司的税务限制的保护，他们赚的更多，缴的更少，因此他们会越来越有钱啊。相反的，没开过公司的普通人，他们赚的越少，缴的越多，导致他们没有办法向上流动。你听懂了吗？这就是财商的重要性。所以作者也会提醒我们，一定要去了解会计、投资、市场营销、法律这个四个领域的专业知识，这样才能提高我们的财商。 当然，如果你觉得这些知识很难懂的话，或者是你想要赚钱、成为富人，跟大饼一样一起去探索财商知识，我呼吁你一定要去订阅我的频道，打开小铃铛，这样你就不会错过切关于财商的信息。还有，也希望如果这个影片或者是 Podcast 有帮助到你，希望你可以帮我分享出去，你的支持就是我最大的鼓励。希望我们可以下周见，拜。